en la ciudad de Bogotá en un 20%. Carlos, Carlos Alberto Rodríguez Achuri, tengo 41 años, soy bachiller y tengo cuatro hijos. Se cuelga uno, pues, con los niños que no viven conmigo, Dieguito y Sarita, en lo de la cota alimentaria, en lo de la cuestión esta mm, de, de, las mudas de ropa, de los mm, útiles escolares, de los uniformes, todo eso estoy, estoy un poco de atrasado. Eh, he estado sumamente apretado porque trabajo no hay. Trabajo está muy, muy, muy difícil conseguir, conseguir qué medio hacer. La grande sufre de epilepsia. No me queda tiempo para estar trabajando porque igualmente casi todos los días toca estar llevándola a ella a citas y todo eso, entonces no puedo. los niño. no firmamos contratos, solamente es contrato verbal. Hay 20 cotizaciones, hay veces ha llegado uno a completar hasta 30, pero en las 30 no sale ninguna porque llega otra persona y lo hace mucho más económico. Hasta ahorita fue que, que medio salió esto, lo que se llama aquí en Bogotá un chicharrón. la vida digna si, si era trabajo constante, que fuera fluido. El modo de pensar mismo una vida digna es tener la situación equitativa para todo el mundo, un trabajo bien remunerado, bien pago. Si hay para una cosa, no hay para la otra. Porque si uno se pone a comprar ropa, imagínense, para pagar arriendo, servicios, comida, pues primero no primero es difícil. Pero bueno, hay que seguir. La gran invitación para, mi amigo Marco es que vaya y se afilie. O sea, toca ser parte, parte viva del sindicato, toca a uno bregar a colaborar. Pues por el momento estoy convocando gente, estoy tratando de afiliar gente, de, porque como dice el dicho, la unión hace la fuerza, ¿no?